unayoitizama inaitwa Young Famous and African. Ni show ambayo itaanza kuonyeshwa kupitia mtandao maarufu unaorusha mu movies, series, filamu, makala na uh, aina mbalimbali ya sinema. Netflix of course ina aina mbalimbali za reality show, show za aina fulani ambazo huwa zinaonyesha maisha halisi ya watu moja kwa moja. Kwa uwezekano pengine Netflix wanataka kutanua mipaka zaidi kuhakikisha wanaiteka Afrika, na ndio sababu wameileta Young Famous in African inayojumuisha wasanii mpaka wa Afrika Mashariki. Series hii ya Young Famous in African imefanyika mjini Johannesburg, South Africa, ikiwa na watu mashuhuri tu kutoka bara la Afrika Afrika. Kipindi hiki kinalenga kuwapa watazamaji kutoka bara la Afrika mtazamo wa ndani katika maisha ya mastaa wao, lakini pia kuwafanya walioko nje ya bara la Afrika kuiona Afrika kwa uzuri wake. Nyota wote wameunganishwa, wamewekwa sehemu moja, ila stori inasema wamekutana pamoja katika jiji la Johannesburg, Afrika ya Kusini, kutafuta tena mapenzi, kula bata na kuanzisha upya mahusiano. So ni kipindi ambacho kinalenga pia kuonesha jinsi ambavyo Afrika ni mahala salama pa kuishi. Unajua, wako baadhi ya watu ambao hawaishi ndani ya bara la Afrika na na wanadhana fulani juu ya Afrika yenyewe. Mtayarishaji na mtendaji mkuu wa Young Famous in Africa anaitwa Peace Aid, yeye yeah, anasema kwamba anataka kuhakikisha watu wote wanalijua kwamba bara la Afrika ni bara linalovutia na ni bara ambalo lina watu mashuhuri ndani yake. Waigizaji wakuu ni nani basi katika Young Famous and African? Utampata Diamond Platnumz ambaye ni mwanamuziki kutoka Tanzania, Afrika ya Mashariki, na Zari the Boss Lady mwenye asili ya Uganda ambaye pia ni mkurugenzi mtendaji wa chuo cha Brooklyn City. Waigizaji wa Nigeria ni pamoja na mwanamitindo na mwigizaji Eni Makelei edivia mwanamuziki na mwanaharakati tu baba ambaye pia yeye na Eni ni mtu na mkewe. Alafu pia mbunifu wa mitindo anaitwa Shwanki Jerry. Kipindi kitaanza kwenye Netflix mnamo Machi 18 mwaka huu 2022 na katika msimu wa kwanza utakaoanza kuonekana utakuwa na episodes saba. Nikusii kama unaitizama hii kupitia Instagram, bonyeza linki ya Telegram kwenye bio ili uweze kupata kuwa kwenye group la Telegram ambapo pia utapata nafasi ya kuziona episodi zote za msimu huo wa kwanza. Kinasifiwa kipindi cha Showmax kinaitwa Real